Господи. Ой. Давайте мы поступим, Он еще не дошел. Потекла. Потекла хорошо, Игорь? Да, может здесь попробовать еще. Постучи. Туда дальше постучи по трубе-то. А все, все, все, все, все кричит, все, кричит, все. Ну и что, потекло? Дошли до ревизии, говорит. А из ревизии вышла? До ревизии дошли. И что, там вода уходит, Игорь? Да, да, да, уходит. Уходит все. Да, да, да, все уходит, я вижу ваш трос. Он видит трос, нормально все уходит она идет Делов-то пять минут. Что не надо?